Γιαγιά, πού θα πας φέτος διακοπές, στη Μύκονο. Γιαγιά, ποιον είπες γιαγιά εσύ, ε? Και μάζω εγώ με την Τζάκη Κέναντι, την Τζάκη Ο. Στη Μύκονον, το είπες, στη Μύκονον. Δεν φτάω στη Μύκονον εγώ. να θεμάσαι, που γελέφτα να ακούω Μύκονον και Μύκονον. Αγούρια, γαρίδες τσαλούντα και απλούντα σαν ξαπλώστρα σαν πιτς μπαρ. Όλοι που στη δεν Φωτογραφίες και στο Instagram. Είπατε στο Σόιμπλε το αυτά τη ημίχονων ή το παθαρή ότι ελέγχεται των πελεκάνων. Εθέκατε τα καρτία τη έμφυα και άμα κλώσκεστε ασοπάραντα ίσα λέγω σα τα παθάνετε. Γιαγιά στο ρέμο δεν θα πά. Το είπε, Ποιον, στο ρέμον. Μικρούς ανέβραμε, έξε. Άντε, αν και βλοίαν, ας των εξωτικών ξαρχάκων. Γκαρσόν, μοχίτο,